Pokój Wam, moi drodzy. Dzisiaj kontynuacja poprzedniego tematu. Gdy już omówiliśmy sobie geniusz, czas e, przedstawić pierwszą z rzeczy, które są takimi wglądami w życiach niektórych ludzi, które sprawiają, że życie się zupełnie odmienia tak jakby są olbrzymie kroki, które przybliżają nas do geniuszu. I geniusz jest po prostu osobą, która poznała wystarczająco dużo technik e, radzenia sobie z rzeczywistością, że po prostu życie staje się dla nich przeraźliwie łatwe. I tak jakby to, co chyba mam od samego pojawienia się na tej planecie i z czego tak naprawdę uczę się wciąż korzystać, ale już widzę jaka to jest potęga, to jest zdanie sobie sprawę z faktu, że ilość starania nie ma kompletnie żadnego przełożenia na efekt. A to jest to, czego kultura stara się nas nauczyć. Że jeżeli nie widzisz efektu, staraj się bardziej nie widzisz efektu? Pracuj więcej, śpij mniej. Nie odpoczywaj, po prostu napierdalaj głową w mur. I wiesz, że kiedyś ci się uda. Natomiast ja się nauczyłem, że nie. Że znacznie więcej do rzeczy ma jak poświęcisz ten czas. I tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, jak się przekłada sukces na ilość trudu, które się w niego włożyło, to im bardziej genialny, tym prostszy. Oczywiście jest wiele prostych projektów, które są totalną katastrofą, ale te najlepsze są najprostsze. u nas, to zaczyna się dziać już do takiego patologicznego stopnia, w którym właśnie się tkwi w jednym miejscu. Przez lata, dekady nawet. To jest chore. A czasami wystarczy się uspokoić i zdać sobie sprawę, że tak naprawdę nie muszę nic zrobić. Że tak naprawdę świat kręci się swoją, swoim własnym biegiem i on mnie do niczego nie potrzebuje. Wtedy, kiedy zaczynasz to rozumieć, możesz zobaczyć świat takim, jakim jest. I wtedy jesteś gotów by przyjąć świat do swojego życia i współtworzyć go. Ale najpierw musisz przyznać swoją małość i spojrzeć na świat takim, jakim on jest. Obserwuj tak długo, aż nie zobaczysz, co jest źródłem Twojego cierpienia. Oczywiście Zdaję sobie sprawę, pewnie nie będziesz w stanie odłożyć działania ze swojego życia, ale na tyle, na ile możesz, zrób to i zacznij obserwować, co powoduje Twoje cierpienie. Wtedy masz szansę odnieść sukces. Jeżeli będziesz obserwował swoje cierpienie, będziesz w stanie zrozumieć, z czego ono wynika Będziesz w stanie zrozumieć okoliczności na tyle dobrze, że problem zostanie rozwiązany. I tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy. Jeżeli chcesz, to możesz. Zawsze. Pokój Wam.